ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ದೇವರ ನಾಮನ ನಾವು ಮಹಿಪಡಿಸೋಣ ಭಕ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಲ್ಲಯ್ಯ ಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಯಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಜಾನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರ ಅಹಂಕಾರ ದುರಂಕಾರದಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಯ್ಯನ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಘಜೀವಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಂತ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತವರೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಸಂಘ ಜೀವಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನರಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಸವಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನನ್ಗ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಆತನ ಸುರಿಸಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾರಲ್ವ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ನಾವ್ ಬರೀ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಹನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಹನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಹೋದರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದವನು ತಾನು ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲನು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀನ್ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆತನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರುವಂತ ದೇವರು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಆತನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಇದಾವೆ ಸುಮಾರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಕರ್ತನನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದುಂಟು ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆನೂ ಇದೆ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಹಲವೇ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನ್ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಎರಡನೇದು ನಿನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲದು ಅಷ್ಟು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬದಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಏನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಕಲ್ವಾರ ಶಿಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೆರವಿನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗ್ ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಗ್ ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕರ್ತನವಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಮಗಳು ನಾನ್ ದೇವರ ಮಗನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಅವ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರೋ ತರ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಯಾರ ಮೇಲೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ವಿರೋಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡು ಅಂತ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ lord I love you lord ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಸ್ ನಾನು ನಾಮದಲ್ಲೇ ಕರ್ತನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೂಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತೇನೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೆರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸುವಂತೆ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕರಗಲಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಜರತ್ನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ